इंदौर के लिए एक बेहद उल्लेखनीय बात यह हुई है कि छप्पन दुकान इलाका देश में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब बन गया है जी हाँ शहर के छप्पन दुकान बाजार को देश में दूसरा क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित किया गया है सोमवार को दिल्ली में भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिकरण के कार्यक्रम में इसके लिए खाद्य तथा औषधि विभाग के अधिकारियों को अवार्ड दिया जाएगा अहमदाबाद की काकरिया झील को अक्टूबर दो में देश का पहला क्लीन स्ट्रीट फूड हब का अवार्ड मिला था इसके पहले प्री ऑडिट अक्टूबर में हुआ था जिसमें कुछ कमियां रह गई थी इस वजह से छप्पन दुकान बाजार एक नंबर से क्लीन स्ट्रीट फूड हब घोषित होने से रह गया था अब प्राधिकरण की ऑडिटर श्री राम भास्वती ने ऑडिट किया था और अब यह बताया गया कि देश में स्ट्रीट फूड हब को लेकर साफ सफाई बरतने तथा विरासत को सहेजने की एक मुहिम है और इसीलिए भारतीय फूड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाना भी इसका हिस्सा है कुल मिलाकर इंदौर के छप्पन दुकान बाजार के लिए यह एक बहुत उल्लेखनीय बात हुई है कि इसे क्लीन स्ट्रीट फूड हब का दर्जा मिल गया है और इंदौर को